यहाँ पे आपने इन देख लिया कि इनसे हमने एक दफ़ा पहले मैंने इनको पूरा डायलॉग समझा दिया अब मैं क्या करूँगा इनसे कहूँगा दोनों का नाम लेके कि ये दोनों इसको पढ़ें miss Karima and miss Rizwana you both read this dialogue और जब ये पढ़ना शुरू करेंगे मैं फुल स्क्रीन पे चला जाऊंगा Assalamu alaikum wa rahmatullah. May the peace and and mercy of Allah be upon you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi and the peace and uh, that is not blessing that is what peace and Rahma mercy of mercy. Allah uh, mercy yeah and peace and mercy of Allah be on you too Mahmoud أين موقف sayyaratil ujrah uh, where is the parking place of the taxis? Anasaiku Sayarati Ujra. I am the driver of the taxi. makani in Turidu. Which place you want to go? Uridu an adhab ila uh, sakan sakan Jamiai uh, I wish to go, I want to go to uh, the hostel of the of the university. To the university hostel. This is not uh, to the university hostel. Okay. Asipun, sorry. La Arifuhu. I don't know it. Uh, Mahmoud, وهل تعرف مكان إدارة الجامعة? And do you know the place of the office of the uh, of the university? naam yes كم تكلف الرحلة إلى هنا? How much is the cost to travel over there? Ishirina rialan, 20 reals. que selfie riayatina and you you go ahead you go forward with the blessings with the, in the protection of Allah अब इस तरह इन्होंने पढ़ लिया बीजों कोई खास गलती नहीं थी कोई स्टूडेंट गलती करे तो बंदा उनको बता देता है तो अब अगला चीज़ जो मैंने करनी हुई है कि डायलॉग मैंने पहले से लिखा होता है इंग्लिश में तो मैं क्या करता हूँ उसको हाँ पेस्ट करता हूँ लेकिन अभी मैंने पहले से लिखा हुआ नहीं था तो मैं अभी इसको जल्दी से टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर तो एक मिनट आप लोग यस ये नहीं समझ आया कि वो जो आपने शुरू में बताया था कि हमने पेस्ट करना है वो कहाँ पेस्ट करना है और उसमें पेस्ट का ऑप्शन कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट मैं अच्छा। इसको टाइप कर लूँ क्योंकि मैंने इसको पहले टाइप नहीं किया हुआ ऐसे बंदा पहले से टाइप कर ले तो आसानी होती है टाइम जाया नहीं होता सर अगर हमने व्हाट्सएप में टाइप कर लिया तो वहाँ से भी कॉपी पेस्ट हो सकता है बिल्कुल मैं व्हाट्सएप के अंदर ये टाइप कर रहा हूँ वहीं से अभी कॉपी पेस्ट करूंगा जी व्हाट्सएप पे या क्या बंदा कीबोर्ड पे ग्लाइड टाइपिंग कर लेते जल्दी टाइप हो जाता है मैंने इसको टाइप कर लिया व्हाट्सएप पे यहाँ से मैं जाऊँगा इसको मैं ये मैंने टाइप किया मैं कॉपी करूँगा अच्छा, यहाँ पे आप <clears throat> वैसे मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ ये ला के ना सारे ऑप्शन एडिट पे क्लिक करता हूँ ये एडिट पे क्लिक किया फिर टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पे फिर मैं क्लिक करता हूँ ये बॉक्स आ जाता है इसमें पेश करता हूँ साल लिखा जाता है और फिर मैं पढ़ा अच्छा। लेता हूँ लेकिन इस आजकल कोई इसमें मसला है इसमें इस नई अपडेट में तो ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन यूज़ करता हूँ गुजारे के लिए वैसे ये ला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं अच्छा तो मैं अब सर तो अभी अगर स्टूडेंट को दिखेगा तो इसमें कोई इशू तो नहीं है वो मैं बताता हूँ अभी उसका क्या करना है इन्होंने पहले एक दो अरबी में पढ़ लिया ना अरबी में इनको अब समझ आ गया अब हम ये करेंगे मैं सेकंड ऑप्शन करता हूँ ये टी वाला ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ स्टिकी नोट्स वाला अच्छा सर मेरे वाले में तो ऊपर ये कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा बस बुक आ रही है वो मैं आपको वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह बाद में अच्छा जी अब मैंने क्या अच्छा। करना है इसको मैं इतना जूम करूंगा कि अरबी वाला हिस्सा छुप जाए ठीक है इसको मैं इतना जूम करूंगा ताकि अरबी वाला हिस्सा छुप जाए और ये इंग्लिश वाला हिसाब इनको सिर्फ नज़र आ रहा है तो अब मैं अगले दो स्टूडेंट्स हैं दो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं नेक्स्ट जो दो स्टूडेंट हैं मिसाल तौर पे एक का नाम है उमुल बरक़ात और दूसरी का नाम है सबीना इन दोनों से कहूँगा कि आप दोनों इसको अरबी में पढ़ें तो आप और Sabina miss Sabina you and miss Saida Umul Barakat you both read this dialogue in Arabic now Assalamualaikum. Miss Saida Umar Barakat, answer her. Sir मैंने दूसरा वाला डायलॉग पढ़ने साइक वाले ये ला जो जो हाईलाइट है ये आपने पढ़ने आप ठीक है peace be upon you too in Arabic not in English okay وعليكم السلام ورحمة الله أين أين سيارة ال سر what is parking called أين موقف سيارة الأجرة أوكي أين موقف سيارة الأجرة ana sa'iku sayyaratil ujrati ayya makanin turidu no sabina is female so we say turidina ayya makanin turidina uridu ilal ilasakkanil jamia so azhaba uridu an azhaba अच्छा ila उरीदु sakanil अन jamia अज़हब सकानिल जामिया। Hmm sorry I don't know it ठीक है आसिफुन ला आरिफुहु व uh, व you know do you know uh, हल wahal وهل تعرفين مكانا uh, sir office what do we call office إدارة الجامعة إدارة الجامعة نعم uh, كم تكلف uh, travelers. Uh, Arela kam tu kalifur rehlatu. Hunak. Kam tu kalifur rehlatu hunak. Uh, Ishrina riyalan. Hasanan. Uh, sir. sir. in the protection is uh, riayat okay जो इससे के डायलॉग होते हैं अमूमन थोड़े से मुश्किल होते हैं स्टूडेंट के लिए तो मैं अब मज़ीद दो स्टूडेंट से कहूँगा कि वो भी इसको पढ़ लें बाकी सबको मैं म्यूट कर लूँगा तो miss Karima and miss Rizwana you both read this dialogue अस्सलाम वालेकुम पीस बी अपॉन यू वालेकुम अस्सलाम aina eh, maukifu eh, sayaratil ujra is that correct ana sa ana saiku ana saiku ana saiku sayaratil ujra aina eh, turiduna aina makanin turiduna أين مكان تذهبين أين مكان تذهبين أي مكان do you want تريدين to go أن تذهبي أي مكان تريدين أن تذهبي أين مكان تريدين أن تذهبين not when we use an noon is deleted أن تذهبي يا أن تذهبي أريد أن أذهب إلى سكن جامعي سكن the hostel of the uh, university hostel آسف لا أعرفه وهل تعرف آه، المكان آه، So تعرفين إدارة- yes No, okay. آه، أو هل تعرفين مكان آه، إدارة الجامعة؟ Naam uh, how much it cost uh, كم تكلف uh, الرحلة uh, الرحلة إلى هناك over there how much does it cost to go over there Ishrina riyalan حسنا okay حسنا uh, سر في ر- uh, سر في رعاية الله uh, you proceed or you go on in with the help of with the in the protection of Allah तो ये स्पोकन अरबिक की जो किताब है इसको पढ़ाने का तरीका है ठीक है पहले हम उनको अरबी में डायलॉग पढ़ाते हैं उस टाइम उनको इंग्लिश ज़रा भी नज़र नहीं आती फिर जब वो पढ़ लेते हैं फिर वही चीज़ हम उनको इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उस टाइम उनको अरबी ज़रा भी नज़र नहीं आनी चाहिए बंदा तो इतना ज़्यादा जूम कर लें कि इनको सिर्फ इंग्लिश ही नज़र आए अरबी वाला ऐसा क्यों जाए ठीक है जी सर यहाँ तक तो समझ आ गया तो ये इस तरह स्पोकन अरबी की क्लास चलती है आप कल दूसरी चलेगी उसका मैं अभी आपको बता देता रिकॉर्डिंग स्टॉप करके okay if anybody has any question they can ask me now مع السلامة مع السلامة